こっちに行こうお手ありがとうございます私が耐えてる間に攻撃して

無駄だよ

許さないこれでもう大丈夫なんです れで楽になる こんはできていらっしゃるのですが Thank you. 業はできていらっしゃるですね ったみたいですね お覚悟はできていらっしゃるのかしら